Yeah. что ты хочешь мне сказать, что ты хочешь мне сказать Я не буду тебя знать, я не буду тебя знать, ты меня Cringe. Я не буду тебе знать, я не буду тебе знать, ты меня, мы друг друга. Подбегай меня!